Saluton kai bonvenon al nia Zamenhof a medito numero 63. Ni daurigu nian esploron pri hilelismo. Kai mi volas legi kun vi kai kun mediti sur la declarazio pri hilelismo en 1906. Cio estas la fina celo de la hilelismo? Fakte, estas tuta paragrafo per tio. La hilelistoi esperas che per constanta reciproca comunicigiado sur la base de neutrala lingvo, cae neutrale religiei principoi cae moroi, la homoi iam confandigios en uno neutrale homan popolon, se tio ci farigiados iom post iom ne rimarcate cae sen ia rompado. Estas anca un noto, asterisca noto. Rimarco, sia nomon la hilelismo ricevis laula nomo della antiqua palestina sagiulo Hillel. Chies modificita a principio estas acceptita ciel baso por la religio della hilelistoi. Hillel estis sam tempulo di Jesuo cae mortis ciel presidanto della Sinedrio circa dec iaroin post li. No, estas du interesa ia fero e Do la bazo de neutrala linguo, do ct estas esta o la ligo kun esperantismo do neutrala linguo esperanto au teorie alia. Gente neutrale, do etne neutrala linguo, home neutrala linguo in ct o senso. Nevas esti la linguo de la hile listoi por comuniqui inter si kai io pos io forlassi la genta kai religiai moroi por attenti nur alla pura e principoi dei religioi che estas facte etica e kai morale sen rimarco. Do, tio estas lau mi vere ne credeble spero Zamenhof, char kia maniera oni ne povas rimarci ion similan? Homo e kiui grupigiu per eh, aparta lingvo, char eh, esperanto esas aparta lingvo compare con la genta e lingvo, e compreneble? kai ili ne sequas la moro in de la gento sed ili construas nova in do tio esas vere esas iom pretendema pensi che ne niu rimarku la afero kai il pied noto anche o la facto che do la sagiulo hillel estis ebreo san tempulo de Jesuo Christo. Do, tre, estis tre anta che la cristano in eschatus tion. Facte, la noto, kiu ni antaue vidis pri la facto che esperantismo ne coincidas cun uh, hilelismo esas tre grava. Do, mi pensas che ni povas cun mediti, sur la sequa demando. Ciu oni besonas neutrala in religia in kai religia in principio in kai neutrala in moroin por vivi au ne? Au ciu oni povas simple sequi citi una neutralezzon ene de la cutima i moroi qui appartenas al radicoi gentai ca religiae. Tio estas uh, grava demando, cae mi ne havas respondon por ciui, mi havas mian respondon, do mi pensis che mi devis forlasi catolicismon cae cristianismon, char eh, por mi citio estis grava limigo, por alia estas juste la malo, ili estas pli esprimpovai, pro la radico e por mi tio i radico es strictae. strictai. do. In las fascino eh, al mi pri hilelismo cai ancau la instigo mediti per tio cai ciu tio afero della nerimarcatezzo estas ebla aune. Mi opinias che ne sed nikun meditu per tio. Coram dankon pro via tento. Gis morgau por alia medito sur uh, hilelismo kai restas nur por diri antauen sen fine.